ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೈಸೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫುಲ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಟೀಮ್ಗೆ all the best and we look for to watch part two as soon as possible bye Rangitaranga movie ನಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣನೇ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡನ ಉಳ್ಸೋಣ ಬೆಳ್ಸೋಣ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಖತ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಈಗ ತಾನೇ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸುದೀಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ ನಾನು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸೊ ರಂಗಿತ ರಂಗಾದಿ ರೀಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದದೇ ಭಾವನೆ ಅದೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅತಿಶಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗದೆ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ nice background music nice it's a very visual treat for I should say nice thriller nice ending very suspenseful movie everybody should watch great movie Sudeep five out of five thank you very much for this great show ದುಬೈಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂವಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತುಂಬ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು yeah it's a good movie one time watch ದೀಪಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಟ್ರೈಲರ್ ರಿವ್ಯೂನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗಷ್ಟೇ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಫಿಲಮ್ನ ಖಂಡಿತ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಒಂದು suspense thriller with a horror flavour ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಡೆ ಹಾರರ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ it is a suspense thriller ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸೆತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡಿರೋ ಫಿಲಮ್ ಇದು ಆ ಬೆಸೆತಾನ ಯಾರಾದರೂ ಕಡ್ದಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಕ್ರೋಶ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ಆಮೇಲೆ the picturization of this film is very unique ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಫಿಲಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಚ್ ಒನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವ್ರು ತೆಗ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಳದ್ದು sentiment suspense thrilling everything is included in this movie ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣನ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸ್ರು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ he also enjoyed the movie ನೀವುಗಳು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು and suspense thriller movie Sudeep acting was mind blowing and ಎಲ್ಲರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶೂಸ್ ನೀತು ಅವಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗುಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಹೌದು ಮೂವಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು Okay, this is uh, Vikrant Ronaikta Node, the block show. Loading in K F I cinematography story expect ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ extraordinary cinematography Kichcha Sudeep Kichcha Sudeepa is probably the best actor in Kannada cinema industry another blockbuster loading ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು please all the troll pages also support good movies Kannada cinema level Hollywood range ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂವಿನ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು